Equipo rojo esta vez. Oh man, that was cool. You're forgetting to reload. Ah. Pero... Conquistar, bueno, la bandera no, los puntos A, B y C. No, no you have not, no you have not, no. okay. Pretty well. Please. Me han atacado por la espalda, son unos cobardes. Creo que estoy jugando ah. con desarrolladores de Canadá y gente por el acento de Francia y Alemania. Oh. Where do you think you're going? <laughs> use this, use this. Oh! Oh, damn. Good play. I really like these guns. I'm taking this one. I'm taking this one. I'm taking two. Red on B. Ah. Both teams are B. B. Avenge you, my friend. La recarga de las armas, cada una diferente. Ah. Hay que colocarlas bien, cosa que yo. No, no. Pues lógicamente no. No sé. Porque es la primera vez que juego. Uy, que me caigo a la lava. A ver, ¿dónde está la gente? food is taking one seed. One bean can I evidently suck at this game. Oh, Recargar. Claro. You know. Tengo que entrenar más. Mira, estas nuevas, es que hay muchas diferentes. Cada una tiene un sistema diferente. I am a cheeky boy. Vale, vale. <laughs> This is my point, not yours. This is my point, not yours. okay. Cool. Let's go for B. Oh, he's got double I said, fun, this man. is my point. no, que me caí por la lava. Ah!